Ah. What's a good run? God damn it. Here's the pilot today. Forgot his fucking. I forgot his fucking wheel, huh? Is that right? Huh? Guess he doesn't know. That is all. Oh. Sick. ごい研究した あ自分の試合しか興味がない俺が彼が上がってきた決勝いっぱい来たよでもそれは今の俺に必要なことだと思ったから、まあ、どんな形であれ このトーナメントは勝ち上がらないと意味がないからよしよしあと決勝まであとあと2つ3つだと思ってたからよしポジティブありがとうございました